Świat schodzi na psa. Popatrzcie na to. Okiem dobre, nowe wydawnictwo. Encyklopedia. Historii świata. Spokojnie zostaw. zarąbista szkatułka cała drewniana robiona na książkę faktycznie no to, to jest zegar jakiś nakręcony no. piękna karawka sądzewka